tukeeredde olunaku olwaleero nga tulaba oli excited mm. kiki excitement ogijjawa excitement wenzi gijja abantu bangi baali banjogerera nagenda nentekakalwenibo awo ku tiktok yange mm. kalabene balinka okunjogerera kapalaika yatandise omuze biki biki biki biki neŋŋamba baye banjogerera batya lwaki banjogerera mm. okitegeera so kati bwenawulidde department eisiza etteeka nti ekisiyaga okukwatako tabu njerere nensanyuka mumukawo ngaomuntu naye nga tiwaya abantu banategeera muno ki zembadde jasimusiazi naye jasimbadde ngezaako okulaga nti nabali abantu bantu nga ffe naye ate nga sibawagiraku ebisiyaga si birungi mu nsi nga uganda yaffe naddala mu afirika wano hmm. ebintu byetaaga eri mubazunga balina emibiri egigondagonda naye wano abantu abakalubawe tulya bintu bibi tulya bubi totandika omuzoogo tiguba mulungi so gwe omuze gwetaaga eri mubazungu abagonda omubiri hmm. eh, so nasanyuseemu era netaaga obamemba bapalamenti babaletere tubaletere tubatwalire enkoko tubatwalira embuzi abatali basiramu tubaweyawo akantu mm. weyoseeko mpozi naye ekirala kyenerabikiridde nti okusinziira ku mateeka ga afirika oba aga uganda nembeera bwetambula kiyinza okutuuka etteeka nga baliyisiza ate nayetakola bulungi nga byeyina kukolakiwadagaalikoleritya litandikire okukola instantly mm. eh, nekati ebintu byawano bimanyi excitement wano oyinza omaliriza ate nga tibazze mu binyegako newesanga nga kwegamanga excitement bakikoze bukozi jasi kusanyusa ki bantu neno maliriza nga etteeka terikozeeki nga teriri active mu bimu ku bubonerezo bye twatunuuliddemu bye twalingizaamu mm. nti abipromootinga ah, mm. kati nga gwe wateekayo rainbow mm. emyaka kumi nekati olaba kati for example olaba ngeri tawule eriwali eyo kala gyolaba eyo tawule eryawo eri red eyo gyolaba erainbow tawero zibazitunda dda mu bantu bazirina niyo muntu tamanyi nti eyo kala yaki yabasiyanzi bagitunda naye nambulera gyetulimu ogiraba mm. niyo kala yaabwe mm. <laughs> rainbo nti basasanyadde ekintu nti okujjawo ga bagenzi bagenda mumayumba gabantu bagaagwereeteyo tawolo nawe gireete nawe gireete nawe reeta kano bafulumyadde obuntu bungi bukala bwabwe mm. bakitegeera so Eh, omuntu okwesi battawolongeyo tekitegeeza nti aba promotings mm. watamanyi byafuluma dda mm. positioni zokugamba nti etteeka lirina kukola bukozi kubanga abasiraz babeerako okusosa mediyo ku tiktok nga balimukweraga basudiyo okitegeera mm. so kati polisi wenaabakwata negandigenzi oli bamutrakinze okusosa media waali wabikolera ne bamukwatawo nja kukkiriza nti etteeka litandisa okukola ki naye saagala okusinzira nze nga bwe mmanyi amateeka gazze gafulumaano mu uganda ebintu byebaze bafulumya nga tebikola kale ndi mweraliikirivu naye nsaba mukama allah subhana wataala engeri gyetugenda mu kisiibo tabasiramu bano nabo batusiibireko nga bebasaba nnyo etteeka lino likoleki likole nabakatuliki bali mukusiiba nabo basaba ennyo nzogamba amadiini gemmanyi amatuufu amatuukirivu gemmanyi agaabiri mm. mm. so basabe ennyo ah, embeera eno ebeere ngaokolaki ngesobola kubanga etteeka likola so si kubyogera bwogezi excitement kusanyusa bantu nabyo bamembu palament olwasanyufu nga baditeesa bona basanyufu naye njagala likole just kibenga kikola nekyesimanyiabakyala obagamba kimu kulwanyisa ebisya abakyala mbadde nsaba just gavumenti etekewo etteeka bwebanga yagala okukirwanyisa obulungi ntife ngaffe abasajja abakwana kuba waliwo ensonga olusi waliwo ensonga laki ebisiyaga bibadde bikyase nnyo abakazi engeri obwavu gye buli bungi batusumbuwa okwana omukazi n'akutambuza emyezi esatu naye nga tonetuka okuggwako sole so kati omukazi bwomukwana leero naku bbiri akukoleko bwagaana ogende ku polisi ofune diferensi bamukwate omusire omyezi ngobe mwaka kumi kubanga yenyininyini apo lumoti nga ebisiyaga kuba wotampa kyenjagala kitegeeza naye njagenda tenoonya omusajja atajja kunkalubiriza nkoleki mm. mukwasaganye eh. so ah. kati abakyala babasibe myaka kale abo abatumye emyaka nga esatu esatu bebati abantugamba abatukudde ate nnyo myaka musanvu hmm. eh, yes kijja kukola kijja ba kinsanyusanye nti abasajja tujja batwettanira nnyo abakyala singa gavumenti eterawo ne ku bakazi ab'obwereere hmm. aga nti baasi ejja nibaga nti babaleese ekampala bwogenda kunamirembe road hmm. ofunawo omukazi wa bwereere gavumenti yekusasulira Hmm. awo tugerakuddewa ah, gavumenti ebajjeyo embalala wali abawaana balungi abawala abalungi gavumenti <laughs> egendeyo ku embalala wali abakazi hmm. nabaddeyo weekend hmm. baleete abo abaana batalinanyo mirimu eyo baleete babateeke muno kampala gavumenti efuna ekisuula webateeka oba tugeze ekiyumba eh, bapangisize nga tujja buzintu piikingawo kuba nokuwaana kati kwa bbeeyi kapale ate gavumenti ogigamba ki ku basajja abaluddewo okuwasanga gwe ne pasita bugembe akatufe ekyeggambye nti obwavu buno obufumbekedde mu ggwanga hmm. tetulina sente zirabira famire bakazi ngaatudde waka okujjako gavumenti eretteeka nti omukazi asobola okumuwasa ng'asula waabwe hmm. ng'alya waabwe ng'asula wuwo hmm. eh, tetikya kituyamba nti omukazi ng'alya waabwe ewaabwe eh, famire ye ngewuwo gyasula then kumaca breakfast lanki nagenda ewaabwe n'alya eh, awo tujja kusobola fe okuwasa nga nze kubagembe yalina ensonga zezimuganda okolaki yasoma nnyo bayibuli n'emuyingira nasoma ku bakyala n'abazuulamu ekintu ekitali kirungi kyovala atawasa era bugembe semaakuna mukazi by the way pasta akyali embeerera yekka hmm. eh, bugembe munaku kakafu nti akyalina embeerera ye tuwakana hmm. eh, zenamukolako risaaki zekenyininyinange ekiŋŋa nowasa abakazi mbatya abakazi batandikirwako embeera y'okubeera nti bintu binyinyi ebiri ku bakyala ate kati enaku zina abakyala batabusenye okufuna omukyala gwowasa kinakyo kibanga kunoonya golodi kongo eh. bintu byatabuka tebikyalinga bwobyagala obanga bwobirowooza so gavumenti etuyambe tuterewo akasente oba abakyala bobwerere gende embalala busoga ereete tulete nga tusobola okweyagalira mu nsi yaffe hmm. wewaawo hmm.